你在生活中碰到过爱占小便宜的人吗？就是那种上下班有点顺路就来蹭你的车，让你载他一程；你去买东西了，他让你带瓶饮料或者带份饭，但就是不给你钱，借你东西呢也总是不还，等等。就拿上下班蹭车这个事情来说吧，如果是一次两次哎，那也是无所谓的。但有些人呢，真的把你当免费的司机啊，觉得你反正顺路不坐白不坐，对你也没有丝毫的感激之情，甚至还跟你提前预约。啊。 今天要早一点，明天要晚一点。如果你迟到了呢，他心里可能还会不高兴，觉得你耽误他事。但如果他迟到了呢，你就得在那乖乖的等他。这样的人，你说气人不气人？如果你也碰到过这种总是爱占小便宜的人，觉得直接拒绝他，有可能会伤了大家的和气，不知道怎么处理。那今天这个节目你就一定要听完，我送你两个不伤和气的小绝招，专治这种爱占小便宜的人。 第一招叫做以牙还牙。别人为什么总是会想着占你的便宜呢？因为你让别人觉得在你这占便宜啊，他们不用付出任何的成本，不占白不占。所以你一定要改变别人心目中对你这种印象。你要学会让对方为此而付出代价。比如他来蹭你车的时候，你可以对他说：“哎呀，今天天气有点热，有点渴了，你去买两杯饮料吧。”不管他花了多少钱。 你也别提说，哎，我把钱给你这样的话，我要让你为了来蹭我的车而付出代价。在平时呢，你有事没事也要想办法占他的便宜。哎呀，今天中午有点忙啊，你去吃饭的时候帮我带份饭吧。他带了饭之后呢，你也别给他钱。哎呀，我有份表格来不及做了，你帮我做一下吧。我楼下有个快递到了，你帮我去拿一下吧。三两次下来，他再也不会来占你的便宜了。原则上就是他占你多少便宜，你就占他多少便宜。 这叫做以牙还牙。第二招叫做借钱，谁都怕别人向自己借钱，哪怕是三五百。所以，如果对方老是来占你的小便宜，或者经常对你做一些过分的事情，你就直接开口向他借钱。小李呀，我最近手头有点紧哦，先借我两万块钱，等我手头宽裕了之后我就还你。没有两万啊，那借我一万也行。一万也没有啊，那五千总有的吧？什么你要跟老婆回去商量商量？ 哎，行吧，那我等你消息啊。如果以后他不再来占你的小便宜了，比如他不再来蹭你的车了，等等，你也别再向他提借钱这个事。他估计见到你啊，都会绕着走了，避免和你接触，因为怕你呀又向他借钱吗？那有人可能会说了，那万一他真的借了你两万怎么办？那接下去你就有两个选择了，一个选择是把这钱存银行赚点利息，他占你便宜吗？ 你赚他利息，心里至少也能平衡一点了。另一种选择就是继续向他借钱，过两个月再向他借两万，一直借到他拒绝你为止。等他拒绝你了，过段时间把钱还给他，他十有八九就不会再来占你便宜了。千万不要觉得不好意思开口，他都能这么好意思来占你便宜，你还有什么不好意思开口的？那总之一个原则，你要想办法让占你便宜的人付出一点点的代价，他就再也不会来占你的便宜了。 好了，今天给大家讲了怎么对付爱占便宜的人的两个方法，希望对你有所帮助。很多内向的人都认为自己的能力是受制于自己的性格，其实内向只是一种性格特质，而不是一种问题特质。